Tapi guys, sebelum menonton jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mengetahui video terupdate Happy Day. dari channel YouTube Happy Day mau ngomong sedikit sekaligus mau minta izin untuk buat video YouTube boleh kan Mas? Oh boleh silahkan. Kalau gitu bikinin saya bungkus satu nasi goreng. Iya bu, aja mas ada nasi goreng kue tio goreng mie goreng e, bihun goreng terus ada yang rebus juga kue tio rebus bihun rebus atau mie rebus harganya berapa semuanya sama harganya 13.000 jualannya dari jam berapa sampai jam berapa? Jualannya mulai jam setengah enam sampai jam setengah satu malam. Hari ini sudah laku banyak. Baru dikit empat porsi nggak tentu kadang rame kadang sepi bisa dapat berapa duit kalau lagi rame dapat 3 sampai 400 kalau lagi sepi dapat 2 sampai 300 mas kita mau bolong semua nih boleh mas buat makan di sini atau dibungkus saya bungkus aja satu ntar sisanya kalau ada yang mau beli dikasih aja nggak usah bayar bener nih bu bener mas mas namanya siapa

Ya. mas saya punya belakangan aja kasih yang bapak itu dulu aja iya bu udah berapa lama jual nasi goreng udah satu tahun setengah sebelumnya jualan apa jualan bakso pernah jualan kopi kok ganti jualannya sepi banyak saingannya mas sudah berkeluarga sudah istri di rumah istri jualan juga jualan bawang ada berapa anaknya? Anak ada dua, satu umur tiga tahun, yang satu setahun setengah. berapa mas? Udah dibayarin usah. Ya, udah dibayarin sama ibu ini Terima kasih mbak Semuanya jadi berapa? Bingung bu, hitungnya susah. Udah nih saya kasih 300 ribu. Kebanyakan bu. Ya Allah berawan makasih. Masih. Gak apa, kelebihannya buat anak-anak di rumah. Berapa mas? dibayarin sama ibu ini terima kasih mbak boleh sering-sering nih berapa mas? Udah dibayarin sama ibu ini. makasih ya. Mas, ini ada tambahan rezeki dari penonton Happy Day, buat anak-anak. Syukur, alhamdulillah. Terima kasih Bu. Ya, makasih Happy Day. Makasih ya